Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə acı biber turşusunun hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Hazırladığımız turşu həm yayda, həm də qışda çox ləzzətlə yeyilir. Əvvəlcə qeyd edim ki, mən 4 kilo acı biber almışam. Yaxşıca yumuşam. Artıq aş süzəndə bunları hazırlamışam. İndi necə hazırladığımı mən sizə göstərim. Biberin həm baş tərəfindən, həm də quyruq hissəsindən kəsirik edirik. Bu şəkildə hazırlayırıq. Bibərləri bu şəkildə hazırladım. Mən görürsünüzmü? Bibərləri 3 hissəyə böldüm. Tam yaşıl bibərlər ayrıca bir qabda, qırmızı bibərlər, qarışıq bibərlər isə ayrı bir qabda qablaşdırmışam. Bankalara da eyni qaydada tökəcəm. 1 və 2 kiloluq bankalardan istifadə edəcəm. Axırda neçə banka alınacaqsa mən sizə onu göstərəcəyəm. Bankalarımıza dəfnə yarpağı əlavə edirik. 1 kiloluq bankaya 3, 2 kiloluğa isə 6 dəfnə yarpağı əlavə edirik. Sarımsaqları bu şəkildə bölmüşəm ki, tamı daha yaxşı çıxsın. 1 kiloluq bankaya 5 diş sarımsağı bölüb atıram. 2 kiloluğa isə 10 diş sarımsağı baxın bu şəkildə kəsib atıram. Sonra isə baxın yaşıl biberlərimizi bu şəkildə bankaya yığıram. Bu şəkildə balonumuzu görürsüz, doldururuq. Eyni qayda ilə digər balonları da doldururuq. Bankalara biberləri doldurduq. 3-2 kilo banka və 2-1 kilo banka çıxdı. Üzərinə bu şəkildə bu xorək duzundan əlavə edirik. 1 kiloluq bankalara 1 xorək qaşığı 2 kiloluq bankalara isə 2 xorək qaşığı duz əlavə edəcəyik. bankamıza bir armudu stəkan üzüm sirkəsi, 2 kilo bankamıza isə 2 armudu stəkan üzüm sirkəsi əlavə edirik. və üzərinə qaynar-qaynar çaydandan su əlavə edirik. Bir qədər gözləyim ki, biberlər yatsın və havasını çıxardacağıq. Bu şəkildə basırıq. Həm balonun dibində qalan hava çıxır, həm də biberlərin arasına su dolmuş olur. Müzik Gördüyünüz kimi basdıqdan sonra balonda su azaldı və suyu əlavə edirik yenidən qaynar suyu. Və işlənməmiş qapaqla görürsüz bankanın ağzını möhkəm bağlayırıq. Qapağı bağladıqdan sonra bankanı baxın bu şəkildə bir qədər sirkəliyirik ki, tam qarışsın və 1 sutqa baş aşağı şəkildə saxlayacağıq. 10 günə demək olar ki, turşumuz hazır olacaq. 10 gün keçdi. Bankalarımızdan birini götürürəm. Baxın bu şəkildə olur. Suyunda görürsüz heç bir bulanıqlıq yoxdur. Qoxusu da çox gözəldir. Turşumuz bu şəkildə alındı. Çox dadlı, çox ləzzətli. Qoxusu da çox xoşa gələndir. Siz də hazırlayıb afiyətlə yeyə bilərsiniz. Qışda yeməklərlə çox gözəl gedir. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.